constant with a miscommunication. And that constant with a miscommunication. And that constant with a miscommunication. And that constant with a miscommunication. And that ever changing. The conflict that I'm engaging. Ever changing. The conflict that I'm engaging. Ever changing. The conflict that I'm engaging. Hoću da benga, benga, gruh tako rijedak, uredan život, složen kao apoteka, tvrd zvuk ko nekad, ispred blisak krulje, bučnim ulicama moji taktovi da bruje, hoću nju, da čuvam leđa, kao Boni, biti jedini, njen klaj što ga voli, ne želim govorit, sorry, za sranja što nisam kriv, želim pouku iz greške, da shvatim da sam živ, da okupe se braća rasuta po bijelom svijetu, Dvije plave na crtu u prvom redu Zakucat ko dražen dok mi je Jordan na nogama Bit MVP u igri da propati tuđa obrana Zdrav eter ime čiste i bez obmana Jezik ko žila kad to istini progovara Realno i čisto Znamo da ne spavam Ono što niste jer ja se ne pretvaram Priliku mi nisu dali, uzeo sam sam i stvorio Nisam bio derište, sve na gotovo dobio Sa starim vrlo često, verbalno se sukobio Otišao svojim putem da bi ga više volio Sorry za greške, nisam bio fin Danas kad me vrte ponosan si što sam sin Drugi nisu znali, ja sam našao cilj Kad me roknu, hoću mikrofon, pokopajte me s njim Hoću svoje, Tuđe ne zanima me ništa Bio sam iz smeće ali nisam bio pička Kako drugi sviraju, ja neću brejka Par grama ljubavi maknut ću tonu hejta Ja sam ono, ono što vi niste Opak i virus što ruši truli sistem Borba za čast, sada je čas Puna ti je kapa svega i ti si jedan od nas